Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute einen neuen 3-Volt-Trick. Und wie heißt der ganze Trick? Also der ganze Trick nennt sich in der Fachsprache 441. Wie sieht der ganze Trick aus, wenn man kann? Also wenn man kann, sieht der ganze Trick so aus. Und was müsst ihr jetzt dazu können? Ich würde euch empfehlen, mit drei Wellen jonglieren zu können natürlich. Wenn ihr das noch nicht könnt, werde ich euch das Video hier oben verlinken. Und dann ist die Vorübung dazu einfach mal, zwei Bälle in die eine Hand, einen Ball in die andere Hand zu nehmen. Ich würde euch raten, mit der starken Hand anzufangen, also zwei Bälle zu nehmen in die starke Hand. Und dann werft ihr einfach mal den ersten Ball aus der Hand hoch und dann den anderen aus der anderen. Also einmal das machen. So als Vorübung. Und die wirft man einfach gerade hoch. Und dann es folgendermaßen weiter. Ihr werft den ersten hoch, dann den zweiten und gebt dann den anderen Ball, den ihr noch in der rechten Hand bei mir jetzt in meinem Fall, den ihr dann da noch drin habt, gebt ihr dann rüber. Das heißt, hochwerfen, hochwerfen, rübergeben. Und das ist dann die zweite Folge. Das heißt, hochwerfen, hochwerfen, rübergeben und wieder auffangen. Dann mit der anderen Hand hochwerfen, hochwerfen, rübergeben. Und dann könnt ihr es immer schneller hintereinander machen. Und wenn ihr das gut könnt, könnt ihr einfach den Trick machen. Das heißt ohne Pause. Also hoch, hoch, rüber, hoch, hoch, rüber, hoch, hoch, rüber, hoch, hoch, rüber und so weiter. Ich werde das Ganze jetzt nochmal eine Zeitlupe anwenden. Und wenn ihr das Ganze jetzt noch nicht verstanden habt oder noch Fragen habt, dann schreib es in die Kommentare. Ansonsten ne, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video eine positive Bewertung gebt. Und dann sehen wir uns am Samstag um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.